міне өгізел салымдар нәсіп етсін көкпар жерде ма дрон жібер көңдерші дрон жібер еңкей екі өгіз екі өгіз барып аласыз бір өгіз үш серкені келіп аласыздар ағайын екі өгіз барып аласыздар бір өгіз үш серке Келі аласыздар бар, ақырның алды ағайын ақырына алды жігіттер міне ақырына алды осыдан кейін өгіз аталады міне төменгі мәреге екі өгіз келі бір өгіз серке қайын. келеді түскен жерден атайын жігіттер естімедім демеңіздер мына атбегілер шабандоздар міне ақырғы салым өгіз өлді, бес өгіз екі қой екі серке болады қадірмен ағайын баруы да келуі да алла қаласа байырқұм елді мекенінен келген байлар жандар қазыналы қария еламан ақсақалдың бес қасқа есімді атымен көпжанның баптауындағы тұлпар баруын әшір қажы көкеміздің баласы досжан шабандоз тастады қадірменді ағайым қос өгіз келуі бір өгіз үш серке енді өгіз елді ақырғы салым аталады ағайын бес өгіз екі қой екі серке бару келуі солай аталады ағайын